啊。 situ uang bakal-bakal makanya siaran langsung 嗯。 Wow. Ya. Ini temannya berapa Kak Bapak? Thank you. Islam ya karena kami menghormati Rasulullah pasti diangkat Jadi tangan kanan sampai sini. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. tangannya tadi dilihat karena batu, untuk tutup, Nah, kan Ya, baik. Bacaannya harus ya Ya.

Nah, di sini sepak dulu nonton bola. Ini kawan. Karena takut kalau Nah, kita ya tadi tuan kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya. di sisi Akbar. Lanjut.